ございますちょポルテです、えー、今日はえっ、ー、とね減量3日目です少しだけちょっとね絞れてきましたまあそれは置いといて今日から新たなイベントを開催しますその名もフォルテ音楽チャレンジ英語ではフォルテミュージックチャレンジイエーイこのイベントは Twitter、インスタ、YouTube でフォルテ音楽チャレンジとハッシュタグ フォルテミュージックチャレンジとハッシュタグ。で、まあ、マッチョなピアニストだってフォルテ君とか、まあ、ハッシュタグしてくれたらありがたいんですけど、そういうのをして、自分の練習動画だったり、演奏動画だったり、自信のある曲だったり、練習中の曲だったり、発表会で弾きますっていう曲だったりを、演奏をみんなで共有しようっていうチャレンジです。これは弾けてても弾けてなくても、どんな楽器でもいいです。みんなで投稿して 盛り上げていきましょう音楽会をで僕も僕もこのその投稿しますのでその SNS にアップする用のちょっと今から動画を撮ろうと思いますそして練習もしようと思いますでえっとね僕もちょっとその何そのフォルテチャフォルテ音楽チャレンジフォルテミュージックチャレンジをあのハッシュタグで調べてでなんかコメントできそうなものには時間があったらちょっとコメントしていこうとコメントとかあとはいいねとかしていこうかなと思ってるので みんなどんどん投稿してみてくださいいやこれ多分結構面白いことになると思うよ何の曲でもいいけんね何の楽器でもいいじゃあ俺ラーカンパネラにしよっかなありがとねグッドボなんならチャンネル登録 Thank you 難しいなちょっと収録してみようか最後のとことりあえずやってみようかあじゃあ途中途中行こうかあ最途中までにしようかいや待ってよ 嗯。 みんな、あの、ツイッター、インスタ、YouTube、フォルテミュージックチャレンジ。英語でもフォルテミュージックチャレンジ。一応ね、あの、コメント欄にも書いとくし、説明欄にも書いとくんでね、まあ、コピペでもして、様々なものを投稿してもらえたらなと思います。演奏動画楽しみに待ってるよ、みんなの。世界でモチベを上げていこうぜじゃあね 믿어보듯 아리가토네 요케르만큼 투노스테테 남나라 참내르 토르크시테네 뭘 맞춰 무슨 맞춰 맞춰 맞춰 맞추는 걸 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰